在礼拜一的部分，我们会逢到的是无吐太阳日。其实呢，落到的是申时，也就是我们下午的三点到五点的这个时刻。有几件事情是非常适合荧幕前的朋友们做的。首先，第一件事情就是在当天逢到的是农历的六月二十八号，有需要的朋友不妨可以在当天早做普渡的动作。而在当天普渡的朋友，切记。 在祭拜的方位是不可以朝南方拜的哦。还有在当天的下午三点到五点，非常大力，荧幕前的朋友可以帮自己招财路。我们可以在这个时刻呢做开池放水。如果你要在当天同时完成这个手续的话，不妨就是在三点到四点的时候做开池，然后四点到五点的时候呢做放水。那这样子呢，完成了。 那也要特别留意的部分，就是在当天呢是有逢到验对星数来靠的，所以呢，在这一天呢比较容易呢会呢感情上面呢一些纠纷，所以老师不建议呢在礼拜一的部分呢去做一些婚礼的登记啊，或者是说在当天呢呃去做迎娶的部分哦。好，再来就是我们来看一下礼拜二的部分，礼拜二的部分呢我们会逢到的是六。 五库的日子，那在这一天呢，非常呢，大利呢。如果您是老板哦，可以适合在这一天呢来抓地财。什么叫抓地财呢？就为你逢地利，所以呢，我们可以呢，就是机动性的在这一天呢，赶紧破入仓，那可以把这个销售比较好的商品呢，在这一大量的呢的部分。 同时呢，逢到六和五复的时候呢，也是非常大力去做宣传广宣的部分，所以很适合，比如说如果您是做公关，非常适合在这一天办理相关的一个活动，因为呢，如果你有做相关的活动，在活动快要结束尾的时候，非常有利交哦，成交数在当天会达到新高哦，那有需要的朋友不妨可以参考看看。 那如果您是在礼拜一有放水的，有开池的朋友，也可以呢，在礼拜二的午这一天呢做放水的动作，因为在午时呢也是我们的日入的时候，那也非常大力的哦。好，再来呢就是礼拜三的部分，礼拜三这一天呢就逢到了是农历的七月一号，刚好就是我们上的鬼门开了，那同时当天也逢到的是三元三将。 一般来讲呢，在当天其实是补运的。不过基于在鬼门开，是明民俗上呢，大部分的人会在七月份的时候呢，尽量少取。但是老师在这边呢，要特别纠正一下这样的一个错误的观念，因为不管在七月份一样是可以做迎宅，哦，只要你有挑对日子，到这个当事人都是问题的。而在鬼门开这一天呢。 呃，也是我们的适合普渡的日子，但是要切记在当天是不宜朝北方拜拜的。那在这一天呢，七月一号呢，也是很适合做一件事情来开运，也就透过微整形，我们打玻尿酸呐，啊，或者是有些人他去医美呢做一些微的微微型的这个医美的这个调整啊，不妨可以安排在这一天去做。 那这一天也非常大力呢，需要动土或者是开市相关需求的，不妨参考看看哦。再来就是礼拜四的部分，礼拜四的部分我们逢到的是乌兔太阳日哦，那即使一样是落到了申时，一样是在下午的三点到五点哦。在这一天呢，很适合荧幕前有想要求子的夫妻。 你们不妨就在下午的三点到五点这个时候，请务必呢把我们的床位呢重新做安床的动作，那非常有利哦。那尤其是我们的床呢，可以尽量呢往看您是想要求那个生儿子或者是女，那就尽量呢就是往我们的龙边或者是虎边呢去靠。我青龙用白虎的方式呢，把床位呢稍微做调整一下，那是有。 做这个安床求子的部分，那有需要的朋友，不妨记得在下午的三点到五点做一下调整哦。再来这一天呢，同时呢，也是我们农历的七月二号，一样呢是可以做普渡的。那记得在这一天的这个方位呢，是不可往西方拜的哦。在这天呢，也是不利做安门的动作。 所以，比如说，如果是厂房，或者是那你要换铁门啊，各方面的，要在周办这样的事情。好，再来就是礼拜五了。礼拜五这一天呢，我们会逢到的是连珠大进的日子。这一天呢，象征的是非常适合 on board，也就是如果您刚好有转移跑到换池场，你非常适合在当天去做上官赴任。 可以让你呢，除了薪呢增加之外，也可以让你的这个官位呢做得非常的稳，有步步高升之。在礼拜五这一天是我们农历的七月三号，一样当天是适合普渡的。那在这一天呢，不可以往南方朝拜哦。所以在这个礼拜呢，我们这样统计下来，总共是有四天是适合做普渡的。 除了我们的农历的六月二十八号不以往这个南方拜之外，哈，再来就是七月一号不以往北方，七月二号不以往西方，以及我们的七月三号不以往南方。还有需要的朋友呢，在鬼门不开的时候，如果有要做祭拜的动作，请务必要记得一下哦。再来就是礼拜六了。 那在礼拜六的部分呢，我们会逢到一个新的节气，也就是在晚上的二十三点四十六分，我们会迎接处暑。那处暑呢，它代表的是我们的这个暑气呢会逐渐的消退，所以呢，也代表这个热气会在此开始打住，开始慢慢的有秋意，开始渐渐的凉爽，尤其是在维度比较高的国家，北方的地方呢，会开始感觉到。 要冷一些了，那在礼拜六这一天呢，我们呢有几件事情呢是可以做的。第一件事情呢，我们可以透过泡澡呢来养生，所以有需要的朋友呢，不妨可以用一点这个老姜加上热水哦，来泡澡，来达到养生的一个效果。那同时在当天也非常适合呢做减压的动作，来帮自己胃气。 那切记要记得剪指甲的这个部分呢，是只能在白天进行哦，因为在这个月份目前呢，这是农历的七月份哦。再来呢，就是礼拜天了，礼拜天的部分我们逢到的是大偷休日，所以有需要移动家中的这个大型家具的，可以在当天呢稍微的做微调是问题的。 大要记得的就是当天呢，刚好逢到了天贼，呃，到这个日子里面哦，所以呢，尽量呢在当天呢不要有太多的大型交易。不过在当天呢，还是可以做开市跟入宅的。不过它的时辰呢，够选早上的七点到九点来堪用哦。它的时间呢，就比较容易呢要防小人。 旁人呢，在后面来盗取财物。好，这个边呢，我们就是讲解完了当周的日课吉凶。再呢，让我们来看一下，在当周的日王又是哪三个生肖的朋友吧。首先呢，第三名是我们属马的朋友，然后第二名呢是属牛的朋友，第一名呢是属羊的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。 终于呢，属羊的朋友在这个礼拜是属扬眉吐气的一个状况，可以感受到压力呢缓下来了。而在这个礼拜呢，你可以发现呢有短线的一个获利，呃，请务必呢见好就收哦，不要呢太过的贪心。那再来就是，如果呢你想要有长期或者是要呃远的一个发展的话呢，请务必你的贵人呢在这个礼拜会。 定哦，好，再来让我们来看一下，在当中呢，个别生肖呢有什么特别需要留意的地方吧。首先呢，第一个生肖是我们属老鼠的朋友，在这个礼拜务必要学会和去改变你的想法。所改变你的想法的时候，尤其是把负面的想法改成正想法，或者是学习去接纳别人的意见，在这个礼拜会是非常关键的。除了可能可以让你的效率提升之外，也可以让你的情 更好，有的时候退一步呢，接纳别人的时候，或许可以让你更轻不用动头脑的时候，点坏事啊。虽然呢，属老鼠的朋友其实满脑子呢很多，但是这个时候呢，哎，放松一下，把这个主意让一下给别人吧。那在这个礼拜呢，要注意的日子是星期三。下一个生肖是我们属牛的朋友，在这一个礼拜呢，会取。 信任，而这个信任呢，会让你很容易的可以变成别人会想要依靠的对象，因此你可能会觉得，怎么好像我又有些工作呢？莫名的又揽到自己身上了，因为别人信任你的这个能力，所以他们才会把这样的重任再次丢到你的身上。再来呢，老师也会建议呢，属牛的朋友呢，在这个礼拜在说话跟谈吐的时候呢，要多留意一下哦。 因为呢，别人对你的信任呢，也会出自于这样的一个互动。所以，如果你的话中呢，会让他们感觉到少了一点的呃温暖，就是讲的温度的话，那这个信任度相对的也会降低，会降低你这个礼拜的运。那属老这个属牛的朋友呢，在这个礼拜呢，要留意的天数呢是。 下一个生肖是属老虎的朋友，在这个礼拜务必要学会如何承担责任。这个意味的是说，你必须要抛开你现在容易有，那或者是常常会比较处于被动，愿意主动去谈一些事情啊。那再来的时候，又会让人家觉得是说，这个人的心性比较感好，或者是。 虑比较多，要有这么多的想法的时候，先做就是了。所以先做了，你才能够知道是说东西到底有要怎样去调整。但是你很多东西都是在脑脑海里面规划跟画的时候呢，那是不太一样的。跟我们在煮饭的时候，你也是边料理然后边调味，而会因为天气或者是 或者状况不一样，调味的方式也不一样哦。所以现在做的是这样的，可能会因为团队不一样，又或者是目前的状况有些微的微调，而要出方案也会不太一样，不能够全部都只靠在脑海里面做操演操盘哦。那再来呢，属老虎的朋友在这个礼拜要留意的天数是。 下一个生肖是我们属兔子的朋友，在这个礼拜呢是所畏惧的一周，在工作上呢你是非常有胆识的，会觉得非常有 power，所以呢你不会害怕被质疑，更不怕被挑战，甚至如果你是业务，你想做陌生开发，恭喜你根本就不怕被，所以你的成交几率反而会提高，因为把自己往外去带。 所以在这个礼拜，属兔子的朋友，尤其是做业务派的朋友，请要单枪啊，单刀直入，加强你的攻势，那你的成交几率就高，非常的多。那属兔子的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数是六哦。下一个生肖是我们属龙的朋友，属龙的朋友呢，在这个礼拜要注重下细节的部分，尤其是在做事情。 的部分不要呢，总是觉得随便看一下就跳过了。有的时候呢，这个重点可能在细节里面了，略过了这个细节，可能就会让你后悔哦。那属龙的朋友在这个礼拜，同时还要注意的就是身体部分，尤其是血管相关或者是其他疾病的朋友，更要留意换作息时间哦。 那这个属龙的朋友呢，在这个礼拜留意的天数是星期天。下一个生肖是我们属蛇的朋友，在这个礼拜是属量满满的一个礼拜哦。因此呢，对于属蛇的朋友来讲，您在这个礼拜，你非常能够把您的这个能量呢，同时呢带动给你周边的人。尽可能呢，如果尤其你是属在团队里面工作的朋友。 一起把这个气氛带动，让大家的这效率呢升吧。那这样子，下一个礼拜你们大家都会非常的快活哦。这个礼拜属蛇的朋友运势相当的旺，所以并没有特别需要留意的天数。下一个生肖是我们属马的朋友，在这个礼拜也是属于能量满满的一个状况。而且呢，属马的朋友呢，在这个礼拜呢是属于能够静水转的。 也就是，不管你碰到什么样的一个一定的状况呢，你都有办法呢，告诉自己要去调整，然后呢，随着那样的一个环境，把自己转炼，然后调整。因此，不管你周边的人都可以感觉得到你的朝气哦。继续维持下去，这一股能量呢，可以让你的好运到月底哦。那属马的朋友，在这个礼拜也没有特别要留意的天数。 下一个生肖是我们属羊的朋友，在这个礼拜是属于充满魅力礼拜。那充满魅力的这个礼拜呢，会代表的是，只要你愿意多去跟人做互动，愿意多走出去，相对多的机会。所以只要是业务朋友或者是你外勤，这样往外跑。那碍于现在是疫情的关系，不方便往外跑，那尽量的要。 让人家知道你的存在，要多一点的连，这样子才可以让客户的粘度会加的提高哦。这个礼拜属羊的朋友也没有需要留意的。下一个生肖是属猴子的朋友，属猴子的朋友在这个礼拜需要增加自己的企图心。那要怎么样增加呢？首先是需要列出一个清单，尤其想要完成的事项以及需要。 做的轻重缓急，那这样子再加上一些备注，为什么我想要做，这样子才会有助于你呢？在年底才可以真正的达到你的更精一哦。那属猴子的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数，再来呢，在这个礼拜呢，去增加你的企图心呢，还有另外一个方式是呢，Dare to Dream。 所谓的 dare to dream 呢，就是呢，不要忘了你最初的梦想是，啊，只要你敢梦想，你就会这个动力做，这样子才不会忘记中哦。下一个生肖是我们属鸡的朋友，属鸡的朋友呢，在这个礼拜呢，请要投好，尤其是如果您是在做 marketing 的，又或者是您本身是在做。 您的请必不要以我想要的去发，而是以所需或者是这个客户所要求的去做，这样子会是比较好的。把太多自己的想法呢灌入到一个商品上面的时候呢，反而会导致一件事情败率提升哦。那在这一件投其所好呢？ 它也不只有单单呢，针对我们工作上，它有包括呢对性，对人相处上面也一样的。如果您知道对方喜，说你的伴侣他喜欢吃这个点，那天气很热，不妨就多带这个去，或者是他想要吃东西啊，比如说就带这个伴手礼，那这样子的方式呢，都可以让对方觉得。 至少你有把我放在心上，那这样的投其所好呢，也可以让人际关系更加的往上一层哦。属鸡的朋友在这个礼拜要留意的天数有两天，除了星期四之外呢，还有星六。下一个生肖是我们属狗的朋友，在这个礼拜呢，务必要学会如何认清。那这个事实呢，是是你想要做什么，也不是你什么还没有。 做，而是你能够做什么，知道自己的能力在哪里，那再去投入，再去做才是比较理想的。不要老是去挑战一些你没有办法去做的，或者是环境跟你的的这样子呢，反而会降低你。啊，所以请先认清事实，然后再去做，再出动这样子。 突发的状况之下才可以跟你的动力。属狗的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数，尤其是如果有需要定确的方针，在周一的时候就把它定好哦。最后一个生肖呢，是我们属猪的朋友，在这个礼拜呢，要假意顺从的。 假意顺从，感觉上会让人家觉得你好像有点假意的感觉。但是呢，我要说的是，这个假意呢，代表呢只是让你假装，但是你还是要去坚定。哦，因为最后呢，别人还是会打消他们的念头来影响你。所以呢，这个礼拜呢，我们假意顺从呢，只是为了要让。 对方到最后的关节点后呢，想影响你喽。好，所以的不要被左右喽。那属猪的朋友呢，在这个礼拜留意的天数有两天，除了周二还有星日。这样呢是当周的生肖所需要留意的地方。接下来让我们来看一下个别生肖呢在当周呢的感情。 胜利主啊，三个生肖的朋友吧。首先呢，第三名呢是我们属兔子的朋友，而第二名呢是属牛的朋友，第一名呢是属猴子的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那在这个礼拜呢，尤其是针对已经有对象的人哦，你会觉得你们的速配程度呢会渐渐的加温很多，而且呢契合度也会提高很多。 所以，尽管呢，把你的需求讲出来，让对方知道，那对方呢，也他会有意愿呢来去配合哦。那再来呢，如果你想要得到别人的祝福呢，或者是想要让你们这个相处上的幸福感能够再提升一些的话，务必记得要多做一些对方会觉得是很贴心的。 做一些贴心小提醒哦。那再来呢？呃，也要尽量去针对呢一些说你们还没有真正在一起，说你们要多听一些偶然相遇的会。那在这个礼拜呢，偶然相遇呢是比较可以让三个生肖的朋友呢会跟的对象擦出。 花，但是呢，要特别记一下哦，就是变呢，在这个礼拜呢，你踩的是主动的一个攻击，在感情上属于主动攻击，踩有机会让对方对你有想至加分的，但是这是属于一个短效型，就是你还是必须要很明确的知道，是说你们两个人在。 沟通上面，或者是你们在性格上面是不是 match？如果有那这样子的效果呢，它才会从短效型变成长效型哦。好，所以，如果你希望在这个礼拜它的效果能够转为长效型的话，还是要朝互相了解的这部分再多下一点功夫。 以上呢，是本周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅小铃铛、加赞。有需要咨询的朋友，可以透过上方的微信号加入老师，或是透过下方的官网加入老师。老师联系是金英老师，我们下周准时首播，再见，拜拜。